muti mulimu nga mbakikola bubi mm. nti bobaeri yabagaa nti ebba mulise balabisa mba mulise tubalabise mm. minisita wa internal affairs okuyimirira nasoma lisiti mm. fe betuyina be bano nono nasoma lisiti ababuze balazeewa what if the police had put up with sente nti era baali gyononyere bagibbira mu sente anybody ubi mm. livres ti omuntu eyakwatibwa mupalesoni ezizibaddewo mm. tutaddewo special disk mm. ajje tumubuulire gyali wetubaffe tumulina ndiugo to parliament when you go to parliament coloring over number of you have and those you don't have kubanga oli weyalize nekukyalo mwaligenzeeko omuntu ono yasembayo ddi kulabikako Mm. waliwo bebajja obawayiriza nga bagenda kukolakiaaberao yaliwo nanta eh, airports bali baziggala nga tubadde mu covid mwakaaokayanira mm. <laughs> awo mm. baba bamulisa Mm-hmm. yes baba mbamulisa kyogamba ye bobi wine yakyekisekyutinga ya bulungi ku saidi ye wa bano babula babulirawo sente mm-hmm. kutya zamwana you're talking you're playing with the human beings ate ah, obao oba bakozesa kiri purezidenti kyavayo nti no bacommandos ne ba updf bebakwatamu mm. bebakutte abalala nebabajjawo nti balimba mu kwagala okulya sente mm. nekino ekyokuyiwa amagi mu kampala baba tebakyagala mu mwani eh. ate oledde you have got information about these eh. people mubastopingepublic kubanga mm. security people ababali bapresident waliwo incident wano besiyerwekuba bapresident wano amayinja abawagizibe Mm. What if the security heads of those countries, mm. in fact, the president should move in, mm. when have a special envoy, mm. would have gone to Yashua, mm. and mm. the, I know the situation is not like this. Not the situation is normal. Mm. mu africa nsi ki ojawo opposition leader akiriza nti bamuwangudde okujjako eggana eggana 1 pecent bakkiriza bawangudde mm. bakufu ne bagenda mu kooti mm. ne bagamba nti we decided to follow the court ruling mm. to come to court court process mm. the court has pronounced itself let us wait for another four years mmakyuli kyewanteriyo agana bo bamanyi tamulimit weri eh. uh, ajafugawo omulala je ake kenya kebaddamu mm. so oba otiira bwereere eh. you keep your information nti mm. nze if i hear tebagala mm. kulumba wange ndayo enduulu mm. balinda bajje okola otya balinda bajje yiyi bwe bakuova weuminga nga bangi kati nze bendikodinga bano nti bayinza tuova were mumi eh. haw kakati ekyo nakyo nabagamba nti bino ebyamerika don't abuse mm. simu omusose mm. bali abasajja bo bwe bajja baba bazze mm. gadafi yabayita memesi nabayita ki nabayita ki tebali gwe baali bakutteko natayumba geti diplomati bagamba nti mbwe ennaku zino njogerera kuteesa bulungi aa yaaliwo these are diplomats bayebale mm. ayebale lugunda yamanya american system mm. yabeerayo nakolayo kliniki mm. ono abaddeko pulezidenti wa general assembly ayebale yatereza bulundi mumubuuzi naye mumadi yatalabikamu si paati yamafu yaganga eh, naye ngaomanye nti ayebale yo bamukwatako ne bamutwala ekkolo lekiro ngaakubye sole mukatabo ke bakaitanga market place bamutireyo he was saved by mubwezi mubwezi amwinaku oluganda mm. nga bamututte bamutte katisinga mwamutta this is why he assassinating people and killing them kakati bana balina kesi yaabwe mm. eya organic case mm-hmm. ebazanya ekyagenda mumaaso eh, bobalowooza nti nze source eyamawulire ah, ah, ya mm. organi okutunda oganize mbogalo zanze source nze whistleblower mm -hmm. me i can assure you mm -hmm. i cannot surrender a ugandan to a foreign to a foreign into a foreign hand mm. era temunsuubirayo nti nze ndigenda mu icc nemba wagundi but my suggestion is mugenda kufuuka nga ntagali ntagali hey, ah, ntagali ekazi lyamaze omutuuza ebintu byonna ate neyetonda ah, ah. ate kati amusaba miliyoni bitaano nedda uh -huh. uh -huh. agende mu kooti adivosinga omukazi ani munanyini mukazi awo eddiini abeera hagireseewa ah, oh, anti kakati nkubaolidde eh, oli nanyini mukazi asabe divorce aye ayagala sente entagali mu mukazi we hamwemu miliyoni bitaano mwasatumukirommeka ani mukazi we eh, eh, ye nanyini anti yamanyi mukazi we kyazitowa omanyi abaziba balina abakazi ab'embala baba yita kacumbaala mumulaba kacumbaala kino temukimanyi eh, kitegeezaali kacumbaala mukazi ow'embala nga yalimu ekyenjawulo kakati atubule gwatunda ebitaano kiro yagipimye emmeka <laughs> taina kutwala byombi kakatife abasajja abamanyi ebyo eh. nti yesu yagamba nti atakikola nga akwakajo kejjinja eh. abasajja bebasooka okuvawo obwana nebubasekereranga bobawema <laughs> kakatife katusonde sente miliyoni ebyo ntagali omukazi amutwala yalwokuba tawasa babiri eh. yalabeyadivosinga etafuna bibiri ono omusajja tayinza kufuna bibiri eh, eh. omusajja afune ebitaano muasatu ebyantagali azeeyo ne mukyalawe nti yatta reputation ah, yeyo ekitiibwa bwe yegatta ne mukazi we ayinza nokuzanya mu hollywood katukomeho eh. ozigoberera omukukunavu olina okufuna mm. kakati gwesooka olabe mm. bobi wine yatwala omusango gwe nagwejirayo mm. why did the court go ahead to hear it to pronounce his serem ngagujeyo eh. ogambye nti abalamuzi abagala obwa chief justice mulukola interview uh-huh. kisa kye n'abasinga n'abasinga mu interview mm. get a job for this woman mm. offload her mm. nayetaniza kubeera wa muntu gwe yasinze eki what was the interview for gwamanyi nti yamusinga mu eh, bibuuzo nayita mukamooli eh. negundi yabasinga bagemeire Eh. atudde newigize sokolinde eh. bino byonna biri mu ggwanga eh. lino ono wa new vision baleeta kampuni nagwa ebigezo era nebamutwala nga yaliwo bwomuwaiusabjekiti nabalijalaze bategere nti yagudde ebigezo kati rikodize zigenda <laughs> kusigalawo tiwagwa ebigezo omusaala wafuna gwabwerere kusesemu yetamale ekyo kisoboka <laughs> nendabikira these eh. mm. people balina abava emabega ne babakozese mm. thats why when you look at a man like me mm. tomusajja gwobonyabonyeza bwotyo olowooza otya nti osobola okutuula naye ne muli consiring unless one of us is not a human being njogere namu kuki kiki ekinembi okukola mu nsi nkugambye siriddamu okukola mu gavumenti mhm. i don't need a government job to survive nkugambye kunsi mukaburi nemuguru zetulyogera kakati gwe wa pursuing it nti era you insist on seeing me for what kubanga fe abaganda tuyina okutegula egimeans oyina kyewakola okutegula eh, mhm. okuliwa kaba kakasango katono nti mukazi womuliwaddeyo mm. eh? mm. eh, okusonyiwagana nze sirina kusonyiwagana ah, ah, gwetokulina sirina kuliwa njagala compensation aba european union bagambye omusajja owerekete commission mm. bwe tuta obusavi nga kalo tukuwa sente eya ego nagaana eh, nagaana obakiri yalinga eh. mm. kati onenyani ate ovuma amerika mm-hmm. wabagaana okujja mu eh, kintu kyo era nze mbagamba mm. nti bwendaba abavuma amerika naki nze mbalabanga abatamivu abalwanira mukirabo mwekube mwase girasi zammwe kati militare kati abapolisi bazze ne kabanga liya amerika ekirabo mukirwaniddemu nzemba nagenze dda amerika yekabanga lya poliisi hmm. ekirabo mukirwaniddemu wat yo blame them fo kati mukuba poliisi ngamulwanidde mukirabo nemwekuba nemweyasendabirwa e, e, embali abantu nebayita kabanga lya poliisi 99 nejjaati ah, ah. nze mba nadduse dda hmm. tonkwatiramu mm. mwana mm. temye omutami bo omugezi omunyi womwe <laughs> yadduka ngumi kubanga bwenebo tebakubirubye witness hey. Eh. Eh. Hey. engumi bwetandika gwe ngaosikawo nga nvaawo hey. Eh. obaliko defense negotiatinga naye hey. nebwanga galamira kkumi obaliko defense, Obaliko defense. Hey. Hey. bagamba nti kalamira nenonye gye bamuzaala nemulagako asokolinda ate lwakiyoyongerako akalalaogambye bwagamba galamira awo galamira nakuyisaako eh, eh, then oluvanyuma agendaaaaomusajja bamutta ategeera ali mugwanika tosooka kweyogerako ah, ah. Hmm. era nze sina ddoki mininemu gyentambula nayo sina id nteka ebikwogerako toyina siina toyina national id sirina yiyita amale sirina kati gweotambula butambuzibwotiugambye nyinza okugwa mwene mehandis abalabe era abantu batera okumbuuza hmm. gwe mirundi nti ah, that is my elder brother muganda wange sembo eh? tufanagaa <laughs> apo mulaba omundabira eh. eh. naye sisinza kweyanjula wantu eh, wabasira egwanga nga mama waafudde buno bwolugezigezi obwogezi mirundi ayi waleka ku mukono bakulabe ndi 45 miles mpaleke ku mukono bandabe nazafudde ogundi kulaba ku disipule era buli lwonyanjula irimen sited nosirika ne bwemba nagenze ku bukotuze tonsoma hmm. omukomirundi Mm. akoze kino nakino nakino mm, eh. are you saying nti saali kikoze naye olaba omugwagwa mm. omukogo ole aleese emitwalo abiri giggwereddewo mu ntambula kati bakusomera <laughs> tamale eh? kyogamba uh, gwe toyagala bantu bamanyeho ekirungi kyobeera okoze waki kubanga toyina era kyokifunamu mm. naye mbalaba omukajjanja byenyo omuka akoze kino olomuko gundi kakati gwe batasomwavu abeera hambod kyobalabaga nti aleese emitwalo abiri naye kagwereddewo mm. mu ntambula ne mukati we naatunula bwati mm. what if they don't mention you tewabeerawo kyawe kakati tembagamba nti we have before i would have expected Mm. naye kyankwanze ba group nene they have their own agenda mm. they have a problem of, of communication mm. that is very important mm. by nakindabikira waliwo abali ku string emabega babogeza ebintu ebyo mm. babogeza ebintu aba bakozesa bo ne bakola nga eh, kagologoosi there should be a committee mm. nti kakati enanga takyayina hadisi emugibwako Mm. alabye omwezi ono mm. adison ku direkita wa sharia baga nagulaba akuba enamba eno akuba eyo kuba direkita yayina obuyinza obwenkomeredde ayina emitwe ena banoonya mm. kirality wiki source muyinza okusanga nga buli omwayogere n'abaganda tuga nti ani abise e, kubanga bangi bayinzaho okwogera e, nagayinayabo nga e, tebagibwaho mm. and the source must be credible in mass mm. communication. Mm. A good mass communicator must be credible. Matabu sibabu sibabu. Wano minister kavuma ya yaitanga sabataiza. Kavuma Steve ni. Hey. Hey, bia bia minister. Leja mparlament mwini fumiza lefa teach. Uh -huh. Na ganti mvamudua nilo. Ani. Hey, kavuma ya minister of state for defense. Hey. Nga yaita sabataiza. Uh -huh. Na yeja iti mwebaze mulabi yiku. Nga mufu. Uh -huh. afiiridde edda mu nyonyi ate yaddamu okubika obubirite waliwo abaagamuwa nampwa kuba tibaddamu kukuwuliza mm. the times when the communicator can say let me mm. consult mm. you need a team nti nakairima afiiridde mu nyonyi ani nakairima afiiridde mulungi yukule trouble for your service mwagala nnyo okuddukira kazindaalo there must be centralized authority mm. nti abapoliisi abamaje abaaki nti batuula ne basalawo ne bavayo ne statementemusi wamaje kuvayo ne kino wapoliisi n'afulumya kino ministry nefulumya kino nebagaa mm. toyinza kubeera namwogezi wa gavumenti atatuula mu kabineeti abijjawo byayogera omwogezi wa gavumenti atatuula mu kabineeti bamufiidinga namugamba nti bino nabino but he knows the direction of the country mm. natakwatibwa off guard yes kakati communication ebakubya ebigo mm. nebakolaki and in a very difficult situation tiolaba bawumulamu ebituli nti mugenda nemwesanga mm. nga ono yayogedde kino ono yayogedde kino ono yayogedde kino you end up confusing the whole country mm. tewali kibagana tusiiti eh, nze saalo nze bano gundi fellowship yananyesalawakuba kimwai had valuable information nga mm. batenjajiwa president mm. but i was never made myself ekyabazinga mm. when the president goes to bombo kulayije the military spokesperson let him shine if the president goes to an nrm conference is ofono Mm. Ukurutu, let them shine. Mm. Even in the state house, I would see stupid ministers grabbing microphones. Ngate joli. Which is the duty of the hey. Eh. press secretary. Hey. Eh. Omudabi kunga ayogera. Mm. I used to laugh at them. Mm. Let me run to Sunny to station myself to, to grab a kazi in ah, that. Ah, ah, I'm a very arrogant man. Mm. Very arrogant, if you mm. Yes. Kakati, that's important. Mm. tuyina american international isolation temuvuma mm. america nabakoba mm. bano bagundi bali munsi bali munsi mm. nebagaya kwata akanyuma kanebantu bweyali nga agenda okola postmortem nagamba nti basimute kati fiture yeneekikonaga e ne death nti alabikako mukufa kwa sabasumba people ibaibaa Mm. nokaita nomukazi minister in charge of the president eyafayo eh, nga yetakudde yekka naga nti banadini abakatulikinabera maso of ceremony kumukolo mm. ogwa archbishop nga bamuziika ate nga mukatuliki ngaate yabavumye pulu katukomewo katijobu notweyongereyo gundi mm. afudde kaliisa sheke naye omukazi nakalema yagenze kujeneza nga kintu mutoke feka tugende mumaaso ekinabyagamba ah. mm. nti tumia muhape mm. the election post election period museveni has handled it effectively well mm-hmm. yes thes demonstrationis Mm. eyo yenkwayale ngaye bateekayo eyabamugemereire abanene eh, eh, tugayina kitegeeza eh, yesusia land mm. mm. but a committee is intended to expose banantagambwako a committee is intended to divert attention mm. a committee is intended to delay eproblem azitempazikula bwebatuuko mm. mweyesanga mm. mucrisis eyina mm. ogenda okuziika abaana nibamuyira ettaka abayunivesity nibamuvuma the white card musatra for t hours nga tabanyikamunakamu but mwetukulu down the tempers yakola ekitabangawo mm-hmm. yakwata ndikolasibooti namukuba mukomera biwote eh. letoto mani kubali watu yenyu nga bantu kubali mm. ya musi mm. they to cool down the tempers there are times when a president must call for his friend's head nagu sacrificing ayo tempers nezikola chi nezikaka nezikaka nezabantu ate there are times when nawe rukiriza nukanzi let me step aside mpunye nyo mm. saja kamulekele mirembe chi kanzi leko kumapa anu ndika bini tinga sirimu chisoboka wano ati kisoboka kakati nojyosanga mm. nze ogundi nabandikira akatabo kano the wisdom of a fisherman mm. politics atambulanga fisherman mm. abavubi abo abakozi bamagenda omanye nti eriyo eryato eritikaloole eryato nga sikidieri bagakola liva kisumu Now the next thing we need is only to look for the funds that are going to assist us to yes, to maneuver through the storms which are, which are apparent right now. They have surfaced and we cannot uh, retract them. We simply have to go viscously into them and face off with whatever the situation is. Now, if it becomes public and local information, we are advised to make a lot of um, head turning. You get it so many people are going to lose it. And uh, above all, it is going to, to catalyze the findings of the investigators in case they come on ground. When the case kicks off, we need to solidify uh, our content such that we are heavy enough to, to prepare ourselves for it, and that is what I'm looking at. Now, another key point that we are looking at right now is uh, what if we we find the means of compromising a person like uh, Tamare Mirunda and his media group. Let us talk to the people who are handling his pages, who are handling his cameras, who are handling his productions. These are very important people. Hmm? These are very important people. If you cannot talk to, to him directly, every radio station has him. Every radio station, every TV station where he's hosted, they are producers. These are the producers you need to talk to we can uh, sometimes leave out what is not necessary. So it can help. Otherwise, if this information spreads at a rate it is doing right now, we are going to face it rough. Me, I'm telling you, we are going to face it rough. It is not a kind situation. It is not a calm situation that everybody is going to simply, you know, find themselves where they want without any efforts. It is about self-propulsion, self proposal is what is going to enable us to move to, to, to, create our own service, to galvanize our own security and future content. So we should think about these things. We should not just look on. No, in particular, I support you uh, because when you look at the whole situation, it is uh, it is in balance, and uh, it simply requires almost every one of us to contribute. It nearly requires everyone's contribution. It requires everyone's participation, active participation, not the passive one where somebody simply comes around to look without creating any ideas. We, we, we have to have lawyers who are going to assist us to move forward. Now the old should go. The usual practices should go you realize we are very many people being investigated in the same range. shek hassan senguba eh, webali kubeerako hajat semugenzi webali kugoberera nsonga zino ah, meya tom wonge kasangati town council ogamba otya nick nkedi malimbolimbo <laughs> yagala bwa speaker ku town council wali ekasanga e ti ensonga zitambula zitya abalala mwenna e, ensonga zonna tukyaziko omukukunavu ensonga ah, finaly uh, twandirabanga ofuna bebakyakoza emputu tuwulidde bagala kufuna ba producers aba producing ebintu banaabajjawankola bwomu miso is a one man zisho miso is a one man zisho kitegeeza yegwe kamala mm. byonna ate oba metal intelligence yabinoonya ne bigibula nakati mpadde ewaka uh-huh. waliwo ewa minisita uh-huh. ali mu bizibu ebyo uh-huh. batudde yafa kudda mu kabineti atoolo costis naye kakati bakwata 10 billion tebaziwa abamawulire sente uh-huh. batyo bakwata eh. sente bazogera munyugunye ekikutiya uh-huh. mudduke temutunula mabega sasi bakikasukirwamugode nga wagambye nti tezituuka sente okusinzira kakundikalieri nti abasirikale bangi zeeramuanti bensobi gye bakola mm. baayagala okunzita mm. tuzitwaleyo ate tumutta ekiro gurupu yabwe neyetemamu eki eyembwa negamba mbu what are we buying what are we buying ebyo byebalimu bya busiru nti ogenda kuddyo nomwana kati bamukwata tibaleetaoyo omuwala ne bagoba gundi mutabaazi omuwala eh. oyo wayusisaagekemuba mubetende ayinaobuyinza bonna owayusisi agekemu bamubetende abantu bamubetende tagambye byonna byebalimu abaganda baga nti obwempaka akunama ebizi sentebata politico kalie yange buli omu ngaakwata liryeagaliye ekimulemi onaemotoka bagivuga kakati atubuulire eh. e, e, e, eh, eh. nti ebitano tezisoboka yingi ninfu basi omukazi mutandika okumuteeka ku analisisi nti azitowa kino batunda mumotoka buli omu yagivugamu kakati ono yagambye bitaano nomunaamu anukule amugambe nti tebimujamu mm, evumbeera <laughs> enywa nyamafuta eryamumeka ewandagala yingiri <laughs> bien. eh, sijja kuwe sikola aniye kati tamale katonoko tamalekali yange baji nebankuba buli wamu wonna newalema nabona bali bakidinapirire n'omwana wae ate nkyabakuba audio ne vidiyo weziri akakati tamale tamale katonoko kukya ntagali ekyo singa yegwe ntagali nga yegwe gwe bakwata n'omukazi ne ah, bakusaba ese ani gwe wandise eh, ate entagali eno kyemanyi abo abaana be bamukuba baluwa ate nga bamukubira kyakyawuzi si ya kikanisa church house era kakasajja komunio vision tojigira nti kadiranga omukolo gwabajulize namugongo ekakuba mhm. sitole yako bakwatire omuseveni nti church house zono sero eh, tebagala gitwa ako ah, kenyini akasajja mhm. kakubako sitole nti museveni bamukwatireyo kakati batkyogane entagali ayinako bamafi emabega waliwo ekiti kampuni kiringa kya buganda land board kirina kaseera awo mm. kitunza ettaka lyera abaganda kirimazeewo mm. ettaka eryawe bwe ekanisa lyagiweebwa ekanisa esatu esangiddwa mu buganda ziweereddwa mm. sikoya mailo kyenda mu nnya okukoleko emirimu ng'amasomero bakuza buganda ekyajja ekurobak si kutunda butunzi kati baatunda 7 billion mm-hmm. entebe ne baziteeka ku akawunti ntaka ne bazimuferako mm-hmm. kakati ntakalebe bazimuferako naye naddukirenga bazifese hmm. ngati ate bano benyini hmm. abaanaabo hmm. lwalira bwe bategeera nti abitegedde agenda kuwogera tojjukira owembaokuliya omuggo eh, owembukuli eyajja muguno mukyaki nga sapise eh? owembukuli yabulirawoanti owembukuli bagamba disruption of church service si mada atempt soka olinde nga embukuli eh, eyajja nembukuli omuggo bamuvunanaki mulubale yeyamulese alubale mukyaki lubale takutwala gyebagenda kukuba lubale ataweebwa biragiro eh. omuntu wa shiriki kakati tamale gwenga omukugu mu lubale eh. lubale tayingira kyaki abanga tebamutendeka bulungi kumuwa biragiro uh -huh. bwebakuba engoma yinza okuwalampa empagi naye kakati tebaliwo ennaku zino bamutendeka eh. nti omuzukulu lwa naafuwa atya emindi ku mizigo kumuwa esente azimbe ennyumba eh. lubaale tayinza kufumbirwa mukazi tamumanyi ngaomusajja tabimanyi apaana eh. anaabikanyuga ebibugo byabo amunonyezayo amutegeera lubaale yavuga mumotoka kumutwala mu caki oyo si lubaale oyo ki oh, ah, ah. era bagamba omutabufu wa mutwe era omusango okulu okulu okulu nagucusa ndisetapsona okucyaki service ndisetapsona okucyaki service emani gu went with a stick singa lwalira teyadde mabegayetamwasiza omutwe kakati ekyo ekikazi kyamala okulya sente zonna nekimutunza ebintu bi fainal nekivaa bulakamaire omwasa mutwe yali mugambye ntiwe nangulusinga nemulwimulo egingi namubetenta mulusuku ewatali kamera baba atomanyi ah, mateeka gabwenzi nanti ah, ntagali eh. yamanyi nti mukama katonda wajja ah, bimubuuza gwe totya bya katonda tamale noddya mundiga zemu nogyebagalaatenyizogamba ti ate entagali eh. ndooza yeyebagalwako sitaani esitaani eh, yalumba ntagaliaba luvaali uh-huh. nga teyamukola bulungi mayebo bwe bagenda mu kyaki eyo okusoma uh-huh. ate babikweka nijokubanga byamutikana amwibagala ah, byamuletera obuzibu <laughs> i predicted ntagali tintagali uh-huh. sik analiretirement predicted it uh-huh. nga nze maze okutegera nti bana abaana mm. bwe bakukoza kanakomunivesity tebakakase mm. bo tebabeera naawe mm. ntagali bano be bamukubye mm-hmm. kakati the real truth is going to ye march chachaus they only have a name mm-hmm. it does not belong to the anglican church no bakozesa linnya ettaka lyekalesa mu buganda hmm. si yabwe nedda tamale akatonoko awo resia speakership tamale tubuzayo eddakiika emu hmm. resia speakership wetuuse okirabira nga kampu emu yatandise dda okujaganyaeya oranya nebagamba hmm. nti omuyi wawala kitamanya nti alokyakigumba kye mhm. what these people want is to capture state institutions mm -hmm. Mhm. bakabigeringa eparliament kuba omusango guli expensive mhm. nga ogundi ono onowobukooti ne kasaijja baddira sente ne baziyisa eno mhm. ndi american sawokingi remove kadaga yurusi eh. amtelling you kyogamba state cup kya bantu kyebaagala okufuna mm. state cup kya kubanga kati bannankabirwa bwogwanga mm. batya nti kadaga bwabaddaku bwa sipiika mm. ajja kubeera ki yajja okutuula ku appointment board mhm. tebayitawo nedda mhm. talina mutima nga gwamu yekadaga talina mutima nga gwamu but the issue is not kadaga mhm. the issue is that youare being watched nti you want to grab mm -hmm. the speakership mm-hmm. musobole okukozesa bamiriswa ba finance mm-hmm. nga bayisaamu sente zifinance gwomusango gwamu paka mm-hmm. kati babasaba miliyoni za dola aga asatu basasuddeko mm. kumi na munaana mm. kuteesa yabafuumudde mm. bajooga bujooga kagurupu kano akajoze nsa akajiyedde ku mutwe ne kajinyalako kayiwa amasiga mu kyoto tulaba evugwe linayokya ejjoogule obuntu buno libugwere mu ddala tusiibule oh, tuve wano wena ipulitikiti ten figure i see it kale bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero ecriminal gang ah. capture the important organs and institutions of this government tusiibudde bannange mbeere bulungi tunakomawo mm. eh. bwe tutyo bwe tubadde n'omukukunavamale mirundi medi kayabula kansala kasangatis